Bon dia, em dic Carme, de Comestibles Carme. Soc aquí fa 40 anys. Soc botiguera. És la botiga del barri. Hi ha de tot. Per, per exemple, bonito, eh, cafè i galetes. I tenim xifons. Si voleu venir, sóc aquí. Us espero. Fins aviat.